自从以太坊为自己的区块链协议加入了智能合约这个功能，区块链的技术就被大量使用在带有金融属性的链上应用程序中，开启了一个链上金融的时代。我们也叫它 DeFi，英文是 Decentralized Finance。这些兴起的链上金融应用程序基于传统的金融领域，并在传统金融的基础上进行了创新，降低了用户参与的门槛。 添加了游戏的理念，吸引了大量的年轻用户参与进来。现在，除了以太坊生态圈的链上金融程序，其他的区块链项目也都在大力推广自己的链上金融应用，例如币安的 Polygon、Phantom、Solana 等等。链上金融应用类型有交易所，包含中心化和去中心化两种；借贷应用，交易所的聚合器；链上衍生品，例如永续合约、期权。 合成资产等，链上保险、投资组合管理、链上 ETF、链上固定收益、机枪池等等。说实话，对于没有金融知识的用户，光听这些名字就要晕倒了。然而，GLTech 发现，许多用户只是看了项目和应用程序的推广介绍，看了几篇相关的收益报告、几个引入视频，就认为自己已经懂得了如何使用链上金融赚钱了。 由于链上金融程序加入很多游戏的元素，让用户在使用投资的时候完全感知不到潜在的风险。链上金融应用界面做的要不就是很动漫，设计的萌萌哒，要不就是特别的酷炫，而且操作简单，点一点就可以完成交易。这些都在一定程度上麻痹了用户，让许多用户停留在应用程序的表面，而感觉不到暗暗涌动的危险。 JL Tech 新开这个板块的目的是想挖掘这个领域的内涵知识，帮助大家多多了解链上金融的应用程序。还有一个要强调一下，JL Tech 不提供任何投资建议。另外，关于 NFT 非同质化代币，JL Tech 认为 NFT 虽然很特殊，但是仍然属于链上金融的一类。 大家知道，传统金融中的另类投资包含了房地产、艺术品、收藏品的投资，而 NFT 非同质化代币经常被类比成上述的这几种资产。所以在这里，JL t e c h 也把 NFT 纳入了链上金融系列节目之内。如果你对这些话题有兴趣，欢迎持续关注我们新开的这个板块。 在这里，Gel Tech 列举一下几种热门的活动。第一是流动性挖矿，意思是用户在应用上质押代币，为应用平台提供流动性，然后从平台收取一部分代币作为收益。每个应用平台设置的收益率都不一样，这里的收益率我们用 APY 来表示。我们在之后的节目会为大家介绍链上金融的 APY，请大家关注。第二，参与链上治理。 用户同样是质押代币，但是得到的呢是用平台的治理权代币。同样是代币，治理权代币是允许用户可以为平台献计献策，一起决定发展方向，对提议进行投票。JL Tech 在区块链尝试快速问答二零二一年第十一期以太坊 EIP ERC 中介绍了区块链平台提议治理。有兴趣的小伙伴可以进入 JL Tech 的频道主页查看那期节目。第三，参与空投。 空投是区块链项目的一大特色活动，是为了奖励应用程序的早期用户，让他们以较低的价格获得代币，或者甚至是免费赠予。每个区块链对于选择空投对象都会有不同的标准，有时是根据用户参与的时间的前后，或者呢干脆就是随机抽取空投的对象。第四，IDO 首次交易所发行，英文是 Initial Dex Offerings。 意思是在交易所直接发行代币，类似于股票发行打新。链上打新时呢，区块链项目会做防做准备，防止发生抢跑 （front running） 的现象，尽量保证所有的投资者都以相同的价格拿到代币。第五，参与流动性导持 l i q u i d i t y bootstrapping pool）。 这里指的是用户自己创建流动性导池，流动性导池是一个比较复杂的链上金融活动，我们将在之后为大家详细来解释，这里就不展开了。以上稍微介绍了一些热门的链上金融活动，当下还不断有新的玩法出现，我们也会在之后的节目逐渐增加内容。 上面我们已经介绍了链上金融应用的类型和用户参与的活动类型，大家对链上金融有了基本的了解。其实就在上面介绍的内容当中，我们就可以有一些初步的感知，链上金融和传统金融的相似之处、交叉领域和区别之处了。首先要搞明白这个代币、那个代币多少钱，就涉及到了货币、外币、汇率的基本概念。交易所里代币的价格有时对应的是法定货币，有时对应的是其他的代币。 JL c h 建议大家在这里把所有的代币、法币都看成是商品，而不要老想着什么东西是多少钱。要在头脑里建立一个意识，例如一个苹果可以换多少个梨子，而不是一个苹果两块钱。因为区块链上有许许多多的代币，它们都可以被认为是某种钱，所以大家要放弃钱的这个概念，而把它们当成某种商品。我们在交易所购买某种代币，本质上就是用某一种币或者是代币换另一种代币。 其次，链上金融占比份额很大的呢，就是借贷的应用，所以大家还要对借款和贷款也要有所了解。这个金融的概念不是很难，我们平常生活中也大量出现过。参与方有借款人、贷款人、本金、利息、利率，这是实际生活中和链上金融共有的一些元素。那链上金融中呢，还有什么超额质押、清算、保证金等等这样一些概念，是我们实际生活中不经常碰到的。我们在之后的节目中呢，也会为大家介绍。 接下来，在链上金融里大量应用的金融知识就是衍生品。在考察和分析加密货币时，衍生品中的一些元素成为了考量的一个重要指标，例如期权 （option）。我们会查看近期的看涨期权和看跌期权的量，来预估现在市场的恐慌级别以及投资人对这些代币的信心如何。另外，去中心化的链上保险应用使用的是看跌期权（英文是 put option）。接下来呢，还有例如合约的未平仓量。 Open interest，如果现在市场上有大量的做多合约还没有平仓，这时就要保持警惕，以防价格下跌出现压多 （squeeze long），导致价格进一步狂跌。那还有呢，链上金融独有的一种合约——永续合约 （perpetual swap contract），是一种近似杠杆现货交易的衍生品，它没有到期时间，因而对于持仓时间没有任何限制。 最后，链上治理和现实的公司治理是类似的，有创始人、管理方、控股方、散户、债权人等等的不同的势力。创始人设计区块链结构的时候，会特意用一些手段制约某个势力，防止它过于强大，也会激励更多的散户加入进来，参与治理、投票，壮大区块链的力量。 区块链上每一次规则的变动都会进行投票，创始人会设计一些规则，激励持有治理代币的这些用户进行投票，推动整个区块链的发展。我们这一期的节目是链上金融的一个引入的介绍，之后 JLTech 还会为大家带来有意思的链上金融的概念和知识。如果你也对区块链感兴趣，或者对这一期节目有什么想法，欢迎下方留言评论。期待下一次见到你。如果你也对区块链感兴趣。 或者对这期节目有什么想法，欢迎下方留言讨论。接下来，GL Tech 还会为大家带来区块链领域不同的热门话题，期待下次见到你。